ሰዎች በምድር ላይ እየበዙ በሄዱ ጊዜ የሰው ክፋት ዳግም እየበዛ እየተስፋፋም ሄደ። ኃጢአት የሚደርስበትን ሁሉ ያበላሻልና ምድር ከሰው ግፍና ኃጢአት የተነሳ እየተበላሸች ትሄድ ነበር። በመጀመሪያ እግዚአብሔር የፈጠረውን ሁሉ ባየ ጊዜ እጅግ መልካም ነበረ እንጂ አንድም የተበላሸ ነገር አልነበረም። አሁን ግን እግዚአብሔር ምድርን ባየ ጊዜ በጣም አዘነ። የሰው ልቡ ሐሳቡ፣ ምኞት ሁል ጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ ከሰውም ክፋት የተነሳ ያቺ እጅግ መልካም የነበረች ምድር ፈጽሞ እንደተበላሸች በግፍም እንደተሞላች አየ። ሰው ሁሉ በምድር ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነው። ነገር ግን ኖህ የተባለው ሰው እንደ ቅድመ አያቱ እንደ ሄኖክ እግዚአብሔር ጋር አካሄዱን ያደርግ ነበር። እርሱም እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ፈልጎ በዙሪያ ያየውን ክፋት ሁሉ ጠላ። ዕለት ዕለትም እግዚአብሔርን እያሰበና እየተናዘዘ ይኖር ነበር። ኖኅም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ። ለኖኅም ሴም፣ ካምና ያፌት የተባሉ ሦስት ልጆች ነበሩት። እግዚአብሔርም በፈጠረው ሰው ክፋት አዝኖ ሳለ ከሚያስተውለው ሰው ከኖህ ጋር በመነጋገር የልቡን ሀሳብ ሊያካፍለው ወደደ። እግዚአብሔር ኖኅን በምድር በሰው ግፍ ተሞልታ ተበላሽታለችና እኔም እነሆ በምድር ላይ የጥፋት ውሃ አመጣለሁ፣ በምድር ያለው ሁሉ ይጠፋል። ነገር ግን አንተ ከአንተ ጋር ቃል ኪዳኔን አቆማለሁና አንተና ቤተሰቦቼ ከጥፋት ውሃ እንድትድኑ መርከብ ሥራ አለው። እግዚአብሔርም ካንተ ጋር በሕይወት እንዲኖሩ ከሕያው ፍጥረት ሁሉ ሁለት ሁለት እያደረግ ወደ መርከቡ ታስገባለህ። ተባትና እንስት የሆኑ ከወፍ እንደ ወገኑ ከእንስሳም እንደ ወገኑ ከምድር ተንቀሳቃሽ ሁሉ እንደ ወገኑ ወደ አንተ ይግቡ። ከሚበላው መብል ሁሉ ለአንተ ውሰድ ብሎ መርከቢቱ ክፍሎችን እንዲያደርግ ታችኛውንም ሁለተኛውን ሶስተኛውን እንድርብ እንዲያደርጋት ኖህን አዘዘው። ኖህም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ አደረገ። እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን እንጂ ለማጥፋት ስለማይወድ መርከቢቱ በምትሰራበት ረጅም ዘመን ሁሉ ታግሶ ሰዎች ንስሐ እንዲገቡ የጥፋትን ውሃ ያዘገየ ነበር። ኖ ስለ ጻድቅና ስለሚመጣባቸው ፍርድ ምንም ቢነግራቸው አንድም ሰው እንኳን ልብ አላደረገም። ሁሉም በክፉ ሀሳባቸው በክፉ መንገዳቸው እየሄዱ ልባቸውን አጸኑ። በየዕለቱ ይበሉና ይጠጡ ያገቡና ይጋቡ ነበር እንጂ እግዚአብሔር የተናገረውን ልብ አላደረጉት። የጥፋት ውሃም መጥቶ እንደሚያጠፋቸው በጭራሽ አላመኑ። መርከቢቱ ከተዘጋጀች በኋላ እግዚአብሔር ኖን አንተና ቤተሰቦቼ ወደ መርከቡ ግቡ፣ ከአንተም ጋር አስራዊትና ከወፎች ሁሉ ከየአይነቱ ሁለት ሁለት ይዘግባ። ከሰባት ቀን በኋላ የጥፋትን ውሃን በምድር ላይ ይልካለሁ። ኖህም እግዚአብሔር እንዳዘዘው አድርጎ ገባ። እግዚአብሔርም የመርከቢቱን በር በስተኋላው ዘጋ። ከዛም በኋላ የጥፋት ውሃ መጣ። በምድር የነበሩ የታላቁ ቀላይ ምንጮች ተነደሉ። የሰማይም ከባድ የሆኑ ዝናብ እስከ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ዘነበ። ውሃውም እየበዛ በሄደ ጊዜ መርከቢቱን ከምድር ወደ ላይ ከፍ ከፍ አደረጋት። መርከቢቱም በውሃ ላይ ተንሳፈፈች። ውሃውም ታላላቆች ተራሮች ሁሉ እስኪሸፈኑ ድረስ በምድር ላይ እጅግ አቸነፈ። መርከቢቱ ያልገቡት ሁሉ በውሃ ጠፍ ሞቱ። ኖኅም አብረውት በመርከብ ከነበሩት ጋር ብቻውን በሕይወት ቀረ። ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአትም እንቅፋት እንዳይሆንባችሁ ከኃጢአታችሁ ሁሉ ተመለሱ። የሟቹን ሞት አልፈቅድምና ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ስለዚህ ተመለሱና በሕይወት ኑሩ ይላል። ከኃጢአትና በደል ተንኮልና ክፋት ተመልሰን እንድንኖር ይርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።